قبل بداية المباراة وقف الجميع دقيقة صمت ترحما على أرواح مناصري اتحاد العاصمة بعدها انطلق اللقاء تحت إدارة الحكم عاشوري وكما كان متوقعا كانت المباراة صعبة وقوية تميزت بالاندفاع البدني وتخللتها عروض قروية من كلا الجانبين ومع مرور الوقت سيطر المحليون بقيادة بلجيلالي على وسط الميدان حيث لعبوا بطريقة هجومية محضة وجدت دفاعا قويا أغلق كل المنافذ تحت قيادة حارس متميز اسمه زيماموش الذي حافظ على شباكه نظيفة حيث تصدى للهجومات المتتالية التي تقاطرت عليه طيلة أشواط المقابلة من قبل كل من بالخير وحمزوي وكد الحظ الذي وقف إلى جانبه بالنسبة لهذه اللقطة التي وجدت العارضة الأفقية التي أنابت هي الأخرى عن زماموش الزوار بدورهم أهدروا كرات في معظمها إما خارج الإطار وإما بين أحضان الحارس البشاري سفيون في بداية المرحلة الثانية دخل البشاريون بوجه آخر مغاير في محاولة منهم تغيير النتيجة حيث رموا بكل ثقلهم داخل منطقة الخصم وتوالت الهجومات تباعا من قبل كل من بالجلالي أودو بالخير وحمزوي في كثير المرات لكن التسرع وعدم التركيز ونقص الفعالية حالت دون تحقيق المبتغى وفي الدقائق الأخيرة توالت الحملات المحلية لكن سوء الحظ الذي لازم البشارين حال دون زيارة شباك زماموش الذي يستحق فعلا العلامة الكاملة ويعود إليه الفضل في بقاء شباكه نظيفة إلى آخر دقيقة من اللقاء وبذلك نستطيع أن نقول حقا أنه افتك لقب رجل المباراة ولولاه لعاد العاصميون إلى ديارهم يحملون أوزار الهزيمة كي ننظر للمقابله يعني درنا مقابله يعني طيبه يعني لعبنا في جميع يعني اماكن اللعب ويعني قدرنا نطوروا كره يعني لاباس بها وكنا قادرين يعني قداش المره نسجلوا يعني في الشوط الاول والشوط الثاني ولكن اصطدمنا يعني بحارس يعني في المستوى اللي يقدر يبطل يبطل لنا هذا الاهداف. Euh, euh, كان لقاء